الله يبعث لك هنا عمري شو بحبك انا الله يبعث لك هنا عمري شو بحبك انا ضل عيوني ساكنة وبعيوني متهنية ضل عيوني ساكنة وبعيوني متهنية الله يبعث لك جنة انت يلي مجنني الله يبعث لك جنة انت يلي مجنني ياخدك من كل الناس انا يقربك مني ياخدك من كل الناس انا يقربك مني بحبك يا ملاك ما بدي العيش بلاك موت بحبك يا ملاك ما بدي العيش بلاك بحبك وبعشق سماك لكن قلبك ظالم بحبك وبعشق سماك لكن قلبك ظالم الله يبعث لك جنان انت يلي مجنن الله يبعث لك جنان انت يلي مجنن ياخدك من كل الناس انا يقربك مني ياخذك من كل الناس انا يقربك مني الله يبعت لك عفريت يجيبك إذا وحدك ما جيت الله يبعت لك عفريت يجيبك إذا وحدك ما جيت لو مرة غيرك حبيت نظر عيوني يحرمني لو مرة غيرك حبيت نظر عيوني يحرمني الله يبعت لك جنات انت يلي مجنني الله يبعت لك جنات انت يلي مجنني ياخدك من كل الناس انا يقربك مني ياخذك من كل الناس انا يقربك مني